cisza jest tak potężna. Żyjemy w dobie hałasu i ciągłej pogoni za informacją. Informacja to jest siła i od wieków była była jedną z tych rzeczy, która dawała niesamowitą przewagę nad innymi. Tak samo jak mądrość, tak jak siła fizyczna jest siłą, która daje przewagę. Ale ostatnimi czasy to zaszło trochę w skrajność. Tak samo jak z pieniędzmi, z wiedzą, z siłą. Ludzie jakby zupełnie zapomnieli, ale po co mi to wszystko? Po co mi pieniądze, jeżeli nie wiem, do czego je wykorzystam? Po co mi informacja, której też nie wykorzystam? Wszyscy tak mamy, że cały czas lubimy się otaczać informacją, a to jakiś podcast, no podcast obejrzę, to jakiś wykład, to przeczytam książkę. Tyle informacji. Jak rozmawiamy ze sobą, też często występuje pojęcie niezręcznej ciszy bo cały czas musi iść informacja, coś nowego, coś nowego, coś nowego, ale po cholerę ci to, jeżeli tego nie wykorzystasz. Nawet nie myślisz o tym, że to jest koszt. Przyjmując dowolne słowo od kogokolwiek, ponosisz koszt przetworzenia tego, jeżeli nie zrobisz sobie w głowie bajzel. Po to się medytuje, żeby ten bajzel usunąć i to jest koszt tego, że cały czas paplamy, paplamy, paplamy, informacja więcej, więcej, więcej, więcej. Potrzebujemy ciszy, żeby to przetworzyć. Inaczej to nie ma sensu. I dlatego potrzebujemy więcej ciszy w życiu. Ale też potrzebujemy więcej ciszy w rozmowie, bo chociaż generalnie funkcją rozmowy jest właśnie przekazywanie informacji, ale też nie tylko. Lubię rosyjskie słowo общение, dlatego że ono się bezpośrednio odnosi do tworzenia wspólnej płaszczyzny między ludźmi. Bo z rozmowy czerpiemy nie tylko informacje, nie tylko uaktualniamy informacje na temat drugiej osoby, nie tylko uczymy się czegoś nowego, ale chyba ważniejsze to jest właśnie to, że po pierwsze budujemy poczucie przynależności, że możemy na kimś polegać, ale też wzajemną inspirację. Również czasami chcemy po prostu zweryfikować swój pogląd, dzielimy się jakimś pomysłem i po prostu opowiadamy o tym drugiej osobie, ponieważ ona mogłaby znaleźć w tym jakieś oczywiste nieścisłości. Ponieważ wszyscy tak jakby ulegamy swoim zapatrzeniom, mamy jakiś pomysł na temat, dlaczego problem jest taki, a nie inny, i z tego tworzymy założenia, których nie jesteśmy świadomi, a nasz rozmówca tych założeń nie ma, więc bardzo często po prostu powie, ale to przecież nie ma sensu. I od razu może ci powiedzieć, jaki jest błąd twojego rozumowania. To jest po prostu cudowne, jeżeli możemy to zrobić, ale nie możemy tego zrobić bez ciszy, bo żeby to mogło zaistnieć, właśnie musi być ta cisza, tak jak sól w poprawie. Również jak interwały w muzyce. że to to, czego nie ma, jest tak naprawdę bardzo ważne. Może nie jest ważnego, ważniejsze od tego, co jest, ale. Ale bez niej ważne nigdy nie będzie ważne. W ten sposób. Że to, że ja opowiem tysiące informacji, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli wy tego nie przemyślicie. I dlatego potrzebujemy czas w rozmowie, w rozmowie tej przestrzeni, żebyśmy się nie przekrzykiwali tak jak to często bywa, bo po prostu obecny stan kultury jest taki, że w, rozmowie celem jest zwrócenie na siebie uwagi. Co zupełnie koliduje z celem e, weryfikacji informacji, na przykład, czy wzajemnej inspiracji. Żeby się wzajemnie inspirować, trzeba się rozumieć nawzajem. Kiedy ja coś powiem, musicie mieć czas, żeby o tym pomyśleć, wyciągnąć wnioski. Im głębszy temat, tym dłuższych etapów przerwy należy oczekiwać, żeby był ten czas albo kiedy opowiadam historię na przykład. Po prostu nie rozumiem tego. Przecież jeżeli opowiadasz mi historię, która się zdarzyła w Twoim życiu, dlaczego Ty mi za przeproszenie strzelasz jak karabin maszynowy? To nie ma sensu. Jeżeli ja chcę wynieść swojej opowieści jakąś. E, coś z niej wynieść, jakieś poczucie, jakąś lekcję, to wybacz, ale z każdym Twoim zdaniem muszę sobie wyobrazić tą sytuację i ją poczuć. No to potrzeba znacznie więcej czasu. Więc potrzebuję w trakcie opowieści tej przestrzeni na to, żeby sobie przedstawić sobie przed oczami sytuację, a potem ją odczuć. Wtedy, wtedy mogę wynieść bardzo dużo z twojej, e, z twojej opowieści, ale jeżeli tego nie ma, to znowu jest to pusta planina, pusty koszt, który ponoszę. Sorry, nie chcę. Nie chcę lawiny bezużytecznej informacji, która robi tylko mi z głowy sieczkę, kisiel. A to jest bardzo powszechne teraz. Dlatego potrzebujemy ciszy. A jeszcze co się tyczy poczucia bliskości z ludźmi, poczucia przynależności, tutaj wystarczy zadać tylko pojedyncze pytanie. Co to oznacza, jeżeli jesteś z drugą osobą lub z grupą ludzi, wszyscy milczycie, wszystkim jest dobrze? Co to znaczy? Czy to nie jest wskaźnik tego, że tak, nasza relacja jest ok? Rozmową tak się nie da. Potrzebna jest cisza. Pokój Wam.